من 38 مدينة نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر ولليوم واحنا معاكم كل يوم 24 ساعة معاكم وين انتوما وين هي وين هي عشنا, غنينا حكينا وتواصلنا تسمعونا ونسمعوكم واليوم تشوفونا بالفم والملاء وبتصويرة تملى العين أولى الإذاعات معنا بديت وما توفاش الحكاية وما توفاش الحكاية الخميس 13 فيفري الإذاعة الوطنية التونسية تطلق بثها المرئي على الشبكة التلفزية الأرضية وعلى القمر الصناعي عرب سات على التردد 12643 ميجا هرتز الاستقطاب أفقي معدل التصحيح 5 على 6 سرعة الترميز 27500 وتنجموا تتابعونا على Radio Nationale بوان تي ان وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو ناسيونال تونسيان